үштігіміздің үшінші орында тұрған карта бұл бутилкадағы өмір болып есептеледі бутилкадағы өмірді сіздер әлбетте көргенсіз себебі менің видеомда бұл бутилкадағы өмір қайталанған мында мәселен осы бутилкаға ұқсас бір биосферада жасап күн кешіресіз ал екіншіден бұл жердің ең қызық жері тек осы бір биосфера биосфера емес басқа биосфераларда бар әдетте видео шығарумен айтқаным себебі күніне кемінде үш тәулік қалғанын айтпам бұл мен үшін үйде көпшілік кетеді мында кемінде мыналарды бір жиырма отыздай бар короче тобішілігіміздің үшінші орында тұрған кт бұл бутилкадағы өмір короче кейінгі ктға біздер нәубетті береміз деп ойлаймын two thousand years later короче балдар тупи үшілігіміздің екінші орында тұрған карта бұл кішкентай шекараланған әлем англисшасын э, айтқанда one chunk көп адам бұны ойнаған әтегі эйронда ойнаған сол себепті біздер бұл картаны шығаруға мақсат қылдық бұл жерді сонша етіп мынандай кішкентай жерді жасаймыз әнде күнге әлбетте бұл жер төмен қарай тәусілмейді, өмірден кесіп алынған нәрсе ал енді төбеде сандық болады бұл төбедегі сандыққа мініп жетіп алып ішіндегі нәрселерді алу керек ішінде әзір бәлкім көреміз әзір не болады оны осылайша сабыр тілеймін сіздерге соған жараса видеоға лайк подписканы басып қойсыздар үміттемін каналымыз актив түсіп бара жатыр неше айдан бері актив көрсетпедік ютубқа даже бір ай болды мында сандықтың ішінде куба сюжетлер бар екен ғой енді біздер шелекті алып алдық короче бум о май гад енді топ ең бірінші орнымызда тұрған енді ең бірінші орнымызға нөбет береміз tomorrow топ үштігіңіздің ең бірінші орны қандай деп ойлайсыз ең бірінші ойыны орны осындай болып есапланады лаки блок даже лаки блок жарысы деген да мындай етіп лаки блокларды сындырасыз біріншіден ақ үмітім келмеді осындай болып есапланады лаки блок бұл, бұл жерде қиынластырылған варианты мәселен хардкорға ұқсас варианты да жоқ жақ жақ жақ түсіп кеттім енді осымен видео ұжымына жетті короче лайкларды басқалар болсаңыз үлкен рахмет лайк баспаған болсаңыз әлбетте лайк басуды ұмытпайық бұндай каналды дүниеда біреу болып есептелінеді сол себепті подписаться басың